最近收到朋友的求救，他说他的桌上型电脑坏掉了，而且他也没有笔电，所以他现在只用手机，很麻烦。那评估了一下，他原本旧的桌机其实修起来也不太划算，因为真的蛮久了。那效能也跟他想玩的，就即便修好了，效能跟他想玩的游戏也有不少的落差。那么索性就换一台新的吧。那考量预算和需求，这次的目标就是中阶的游戏机。 首先，CPU 的部分选择了 Intel i5 九四零零 F 这颗处理器，它是六核心六指行序，上能也非常的足够，基础时脉有二点九 GHz，可以超频到四点一 GHz，而且因为其没有内建显示晶片，价格真的是便宜了不少，实在是装机的好选择啊。虽然九四零零 F 不是什么发热怪兽，而且呢，它用 Intel 内附的散热器其实就压得住了，但因为选的机壳。 酷妈 MB 五百刚好就有送塔扇，诶，比较帅，有 RGB 灯效，因此呢就使用酷妈的 MA 四一零 P 这款风扇。那详细的跑分和烧机测试结果，我们会放在影片比较后面。那 MA 四一零 P 这款风冷散热器有四根铜导管，直接与 CPU 接触来加强散热，保固有两年。那内建有一个 MF 一二零的 RGB 的风扇，这次呢又额外买了一颗，变成双风扇。 为了散热吗？当然不是，为了 R G B 啦。主机板的选择方面，因为朋友的租屋处其实不太好牵网路线，他希望可以有无线网络的功能，于是我们就选择了技嘉的 B 三六零 r o s Gaming 三 WiFi 这张平价又主打游戏的主机板。而且朋友看到上面是 Tony 自己代言的，马上就信仰充值了，果断选择这张。那我看看供电也不会是什么问题吗？那 WiFi 无线晶片也有了。 有前置的 USB Type C，后置也有 USB 三点一 Gen Two，同时有 Type C，有 Type A，那都有了。M. W. 也有支援到 PCIe 卷三百 Four，该有的都有的，哎，甚至还超出不少，那就没有纠结太多，就决定是这张板子喽。那这张主机板有两个 M. W. PCIe 卷三百 Four，SATA 三有六个，后方有一个 USB 三点一 Gen Two 的红色 Type A，一个 USB 三点一 Gen One Type C。 两个 USB 三点一正万蓝色 Type A，四个 USB 二点零，其中网路口旁的 USB 二点零接上无线网路卡后，屏框因为会派给 PCIe，所以这两个 USB 二点零就会没有作用喽。虽然以我们平常工作的使用角度来说，这些连接负担是不够使用的，但是对朋友这种中低度需求的游戏功能来说，除了键盘滑鼠，平常大概会接的就是随身碟而已了。 因此，这些 USB 的数量真的是非常够用了，而且像是还有支援 USB 三点一 Gen Two，主机版也有支援，但它一个装置都还没有诶，所以对朋友以后来说，它使用上的支援性会是非常足够的。那在显卡的选择方面，因为玩的游戏其实都不是很吃重的，甚至有些只是网页游戏，不用显卡都能玩的游戏呢。那但是预算够啊，而且呢是用一四四赫兹的荧幕，那就先上一个中价位的选择。 至少短期、长期都玩这些游戏的话，上能是都没有问题的。这次选择的同样是来自技嘉的 GTX 一六五零 OC 四 G，时脉到一千七百一十兆赫兹，还有双风扇。不过这个 GPU 本身的发热量其实也不大，在待机低负荷的时候，风扇不转也没关系。所以技嘉这张显卡也有支援风扇停转的功能，非常不错。那搭配二 K 一四四赫兹的荧幕。 玩现在的游戏绝对都足够。如果以后要玩一些非常吃重的游戏，而且希望特效全开，那换个高阶的卡也很方便，不会太纠结。当然也是因为有了这张显卡，才选择一四四赫兹的荧幕，不然用内显，嗯，大概也推不动吧。那因为已经有选择了显卡，所以 CPU 返回去想就可以选择九四零零 F 这种没有带显示晶片的处理器。那因为朋友之后有打算存钱，一次再买好一点的显卡。 那我们这边也有一颗闲置的电源供应器，是银广的 PL 八五零，之前放着一段时间都没拿来用。那看型号就大家也知道，这是一个蛮大容量的电源供应器，而且呢还是金牌全模组的电源哦，十二伏的供电达到七十安培，总计八百五十瓦的输出。那放在我们这边也没有用嘛，这么好的一颗电源供应器就送给朋友当礼物好了。那不管他之后想要升级什么样的显卡。 至少电源供应器这块就不会是什么大问题了。那很特别的就是这颗电源供应器的两侧，银广的这个 logo 是会发光的哦。嗯，不过目前因为我们用的机壳它会挡住，之后装进机器里面就看不到了。SSD 方面，现在除非特殊情况，不然都会希望新安装的桌机至少都要上到 PCIe 卷三百 f o r 才足够嘛。毕竟现在卷 Four 都已经出来了呢。 而且 SSD 价格也比以前便宜了非常非常多。那当然，既然有了 M.2 PCIe，当然也就不用去看 SATA SSD 喽。因此这次使用的是十全大补汤的 MP34 冲锋枪。原本只是冲着规格对、速度快、价格也蛮便宜的，就决定使用 MP34 五百一十二 GB 的容量。后来装完机以后发现，十全刚好这条 SSD 的保护从三年提升到了五年。 所以算是多赚到两年保护嘛，而且实测这条 SSD 速度比其标示的还要快上不少哦，读写几乎都比标示的快上十帕左右，嗯，还蛮意外的。酷妈 MB 五百这款机壳也是朋友自己选的，他很喜欢 MB 五百从里面透出来的 RGB 风扇的灯效。那机壳呢，因为支援 ATX，也就装得下这次的主机板喽。 前置有两个 USB 三点零 Type A，也有独立分开的耳机麦克风接口。侧透玻璃为钢化玻璃，透过上方两颗手转螺丝即可卸下。因为主要还是日常的使用，其实也就不太会有平常拆机器的这种需求。那 n b 五百这款机壳本身随机就有三颗 RGB 的风扇哦，而且呢，现在还有送 MA 四一零 P 这款散热器，所以整体来说用非常便宜的价格。 就可以组出一套 R G B 的灯效。此外，因为后来预算还够嘛，所以就又多加了一颗风扇，所以总共五颗风扇。为了散热嘛，哎，当然又不是啦，就是为了好看嘛。朋友目前的荧幕是二十二寸的老荧幕，他希望在这一次一次换到大一点的二十四寸的荧幕。不过帮他评估了一下他的桌子的长度跟深度，会推荐他二十七寸的，看起来也比较爽嘛。那另外他对解析度的要求也不高。 我们这次显卡呢要上四 K 是小有压力的，因此选择二 K 解析度，最后选择三星 C 二七 J G 五零 Q Q 一这款屏幕，它是具备一四四赫兹二 K 的曲面屏幕。朋友的键盘滑鼠现在也是残旧不堪了，它的滑鼠键盘就是好几年前那种套装主机随附的键盘滑鼠。那比起机壳内的 RGB 呢？ 键盘滑鼠的灯效其实摆在我们眼前是更加明显的，因此这次挑选键盘滑鼠的主旋律就是要有灯，搭配机壳 MB 五百，一次就通通都有酷妈的好了。那键盘方面选择了 CK 三五零的茶轴，而会选择茶轴的主要原因是因为普遍评价虽然是键盘打起来会累一点，但是因为它上班以后打游戏的时间也不多，都是下班以后才有空嘛，所以实际游玩的时间也不会太长。 那至于茶轴的声音，普遍大家都会觉得比较大的这个部分，因为它是一个人住，键盘再吵都是自己爽，不会影响到别人，那就无所谓啦。而且键盘的表面是金属法丝纹，很有质感，也不易沾脏，也很好保养。滑鼠则是酷妈的 C M 三一零，滑鼠背上酷妈 logo 是会发光的哦。不过当手握着滑鼠时就会被遮住，相较之下，整个滑鼠边缘的 R G B 线条。 即便手盖着，还是会露出一点，还蛮好看的。而且灯光变化很流畅，效果很足。整个滑鼠的造型是中规中矩的，握起来很舒适，用于电竞以外也是可以的，适合大多数人来使用。那在硬体组装跟作业系统安装完之后呢？这次我们就使用《神力科莎》这款赛车游戏来呈现这个桌机的效能，因为呢，这款游戏推荐的显卡就是 GTX 970。 其实跟这次使用的 GT 叉一六五零是差不多的，因此这个游戏画面运行起来都是非常流畅顺畅。朋友平常在玩的单机游戏、网游也是玩的下下叫，玩的非常满意。在 c 能 n b e n c h r 1 5的测试当中，Open GL 的分数是一百三十四点二三 FPS，CPU 的分数则是九百二十七 CB。在测试 c 能 n b e n c h R20 的时候，可以看到。 温度都没有超过五十五度，基本上都在五十到五十五度之间，所以散热器压的还是蛮不错的。那最后，新 n 变 h R20 的跑分是两千两百九十七 PTS，CPU-Z 的多核跑分是两千六百零七点五分，单核跑分则是四百五十九点七。在 CPU-Z 的压力测试当中，温度大概也都是在五十到五十五度之间，几乎好像都没有超过五十五度的。 那在 XTU 的跑分里面，得分是一千零五十四 marks，在跑分期间也都没有遇到撞到功耗墙或是温度墙的状况，所以效能是可以很好的发挥。整体效能的方面，我们也可以看到 3D Mark 在 Timespy 的跑分当中得分是三千五百七十九分，在 Fire s t r a k 的分数则是八千零一十二分。 最后补充一下，前面提到 SSD 的速度比原厂标示还要快的这个部分，我们实测呢，M P 三四的速度读取达到了三千四百六十五，写入达到两千一百，真的比原本标示的还要高上不少。朋友目前使用这台桌机都没有什么问题，使用的很愉快，不管是外观或效能都很满意。我也很高兴可以帮朋友组装一台他喜欢的桌机。如果呢你喜欢这样的影片，邀请您按赞、订阅、分享 Enterbox 的频道。 我是 Enter，我们下期再会。